Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur jumpa lagi dengan saya Budi Tembak Joyo Di kesempatan video kali ini saya berada di rumah Saya ingin mencoba untuk membuat video instalasi pakai kamera HXR MC 2500 saya mau gabungkan audio dan video pakai mixer uh, asli asli 6 channel untuk kameranya orang kita ya ah untuk kameranya itu lor untuk kameranya itu nanti saya coba untuk menggabungkan audionya ikuti terus video saya jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke, tidak bisa berlama-lama, langsung kita instalasi untuk ini kameranya. Kameranya ini loh. Duh, kok rada kena gambar ya. Sulap ya, kameranya ini dan itu mixernya. Ini kameranya. Dan coba langsung kita instalasi. Oke, okay, let's go. Oke lor kita mencoba untuk instalasi kita kita menggunakan buka dulu bluetooth lur sebab untuk audionya pakai bluetooth kita mencoba untuk on kan dulu nah sudah connect sudah connect kita akan mencari waduh terus kita akan mencoba untuk menghidupkan kameranya kamera kita hidupkan dulu tuh kamera sudah nyala kamera sudah nyala Lur. ini terlihat di monitor kamera sudah nyala kita akan mencoba untuk membunyikan lagu kita mencoba untuk membunyikan lagu lur oke kita bunyikan lagu ini kamera Sony Full HD untuk tipenya H ini AXR MC 2500 Sony untuk kabel audio pakai ini kabel audio pakai ini lor oke kita coba untuk bunyikan is dua di di dicoba cek cek now dua cek tes tes dua di di dicoba cek cek low Lur, demikianlah tadi video dari saya sekedar instalasi untuk saya bereksperimen mencoba untuk menggabungkan antara audio pakai mixer yang kemarin-kemarin ada trouble dan hari ini kebetulan saya coba eh, terima kasih yang sudah menonton nih jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.